Salut les amis, on écoute euh, Petite Fleur euh, sur la chaîne 100% euh, guitare avec Francis. à plus! Merci d'être là. À bientôt.